вже не перший наш спільний проєкт з благодійним фондом Берегиня, е, нашою військовою частиною і обласним центром національних культур. Напередодні таких великих свят це найкраще призначення для дорослих дарувати радість дітям. І ми дуже раді, що ми маємо таку можливість приїхати до дітей і подарувати їм справжнє свято напередодні Дня Святого Миколая. Э, Мы достаточно часто приезжаем в данный интернат Селедка Носовка, но акция ко Дню Святого Николая у нас ежегодная. В этом нашими бессменными помощниками, нашими бессменными друзьями является Национальная гвардия Украины, а также периодически к нам присоединяются другие волонтеры. Вот. Сегодня детям был устроен замечательный праздник э, с актерами, спецами, дети повеселились. В свою очередь Берегиня подарила им ко Святого Николая сладкие подарки – и фрукты. Также в нашей акции принял участие наш добрый друг, депутат из Измельского совета Юра Задорожный. От него также дети получили фрукты. Ну и каждый год мы рады, что к нам кто-то присоединяется из волонтеров и дарит деткам праздник. С огромной радостью сегодня у нас в гостях были благотворительный фонд «Берегиня», Национальная гвардия и э, Центр национальных культур, которые подарили нашим детям веселый и очень позитивный праздник с играми, с танцами, с хороводами. К ним в гости приходили мышата, мы провожали старый год быка, мы встречали тигра, э, мы играли. Мы получили огромные положительные эмоции, огромный задор. Мы получили праздничное настроение. Был настоящий праздник. Спасибо огромное. здоровы, будьте счастливы.